Mirë se vini tek afirmimet për dashurinë ndaj vetvetes. Këto afirmime janë më shumë të bazuara për një dashuri të mbrendshme e të shëndetshme, sesa për një dashuri egoiste. Pra, këto afirmime nuk janë të bazuara në ego. Përkundrazi, bëhet fjalë thjesht për respektin ndaj vetvetes, duke ia rikujtuar vetvetes që ju keni vlerë dhe se ju duhet të besoni në vetveten tuaj. Gjatë fëmijërisë tonë, ne kemi ndëgjuar e në disa raste ndoshta edhe na është thënë nga prindërit tanë, nga mësuesit tanë, miqtë apo edhe rrethi ynë, që ne nuk jemi mjaftueshëm të mirë dhe se nuk do t'ia dalim. Në fillim, kur ju filloni t'i përsëritni këto afirmime, ju ndoshta nuk do e besoni në atë që e thoni, e që është në rregull, sepse këtu do të fillojë edhe ndryshimi. Me kalimin e kohës, këto afirmime do e marrin kuptimin e tyre. Ti vetëm vazhdo t'i thuash këto me zë të lartë dhe me kalimin e kohës, Po sikur që i ke pranuar afirmimet negative nga të tjerët, ti do të fillosh t'i pranosh po ashtu edhe afirmimet pozitive nga ana jote. E tëra që duhet të bësh pra është që t'i ndëgjosh së pari, unë do e them secilin afirmim nga dy herë. Pra herën e parë mund të më dëgjosh, kurse herën e dytë ti mund ta përsëritësh së bashku me mua. Po deshet me zë të lartë apo edhe në vetvete. Unë po ashtu do e lë edhe një hapësirë të zbrazët, ku ju mund ta përsëritni edhe një herë. Pra, beso në vetvete, beso që ke shumë për të ofruar dhe se ti mund t'ia dalësh. Vendose çdo hap me dashuri. Atëherë fillojmë. Unë jam i bukur në të gjitha mënyrat. Unë jam i bukur në të gjitha mënyrat. Unë e respektoj vetveten. Unë e respektoj vetveten. Unë kam besim në të gjitha aspektet e mia. Unë kam besim në të gjitha aspektet e mia. Bukuria ime është natyrale. Bukuria ime është natyrale. Unë ndihem rehat si dhe kam besim në vetvete. Unë ndihem rehat si dhe kam besim në vetvete. Unë po e largoj energjinë negative. Unë po e largoj energjinë negative. Unë po e mbushi mendjen time me mendime pozitive. Unë po e mbushi mendjen time me mendime pozitive. Unë jam duke tërhequr çdo gjë të bukur në jetën time. Unë jam duke tërhequr çdo gjë të bukur në jetën time. Unë jam i shëndoshë dhe i lumtur. Unë jam i shëndoshë dhe i lumtur. Unë e dua veten po ashtu si jam. Unë e dua veten po ashtu si jam. Unë ndihem rehat në lëkurën time. Unë ndihem rehat në lëkurën time. Unë jam shumë larg negativitetit. Unë jam shumë larg negativitetit. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua më pëlqen çdo pjesë e trupit tim. Mua më pëlqen çdo pjesë e trupit tim. Unë mund të shoh bukurinë e vërtetë që e kam. Unë mund të shoh bukurinë e vërtetë që e kam. Unë po e shoh bukurinë që e kam brenda si dhe jashtë. Unë po e shoh bukurinë që e kam brenda si dhe jashtë. Unë kam mendime pozitive për veten e po ashtu edhe për të tjerët. Unë kam mendime pozitive për veten e po ashtu edhe për të tjerët. Unë e vlerësoj veten time çdo ditë. Unë e vlerësoj veten time çdo ditë. Unë kam një mendje, një trup, si dhe një shpirt tërheqës. Mua më pëlqen personin që e shoh në pasqyrë. Të ndihem mirë për veten time është pjesë e natyrës sime. Të ndihem mirë për veten time është pjesë e natyrës sime. Unë besoj në veten time 100%. Unë e meritoj që ta shoh veten si të bukur. Unë e meritoj që ta shoh veten si të bukur. Unë e posedoj fuqinë që të mposhti çdo aspekt negativ që më paraqitet në jetë. Unë e posedoj fuqinë që të mposhti çdo aspekt negativ që më paraqitet në jetë. Unë i përballem çdo gjëje me dashuri. Unë i përballem Çdo gjëje me dashuri. Unë jam i fuqishëm që të mposhti çdo sfidë në jetë. Unë jam i fuqishëm që të mposhti çdo sfidë në jetë. Unë kam besim në personin që jam duke u bërë. Unë kam besim në personin që jam duke u bërë. Unë kam gjithë forcën dhe vullnetin që më nevojitet në jetë. Unë kam gjithë forcën dhe vullnetin që më nevojitet në jetë. Çdo ditë, unë fokusohem në energjinë time të mbrandshme. Çdo ditë unë fokusohem në energjinë time të mbrandshme. Unë e mbroj veten ndaj çdo gjëje që vjen ndaj meje. Unë e mbroj veten ndaj çdo gjëje që vjen ndaj meje. Jeta më paraqet rrethana si dhe ngjarje të gëzueshme në jetë. Jeta më paraqet rrethana si dhe ngjarje të gëzueshme në jetë. Energjia ime e mbrendshme bëhet çdo ditë më e fortë. Unë jam i bukur nga çdo aspekt. Unë jam i bukur nga çdo aspekt. Unë e respektoj veten po ky që jam. Unë e respektoj veten po ky që jam. Unë ndihem rehat me veten time Unë ndihem rehat me veten time Unë kam besim tek vetja ime Unë kam besim tek vetja ime Unë po e largoj çdo energji negative nga vetja ime Unë po e largoj çdo energji negative nga vetja ime. Unë po e mbushi mendjen time vetëm e vetëm me mendime pozitive. Unë po e mbushi mendjen time vetëm e vetëm me mendime pozitive. Unë jam duke tërhequr vetëm gjërat e bukura dhe pozitive në jetën time. Unë jam duke tërhequr vetëm gjërat e bukura dhe pozitive në jetën time. Unë jam i shëndosh dhe i lumtur. Unë jam i shëndosh dhe i lumtur. Unë e dua veten po kështu si jam. Unë e dua veten po kështu si jam. Unë ndihem rehat në lëkurën time. Unë ndihem rehat në lëkurën time. Unë jam shumë larg negativitetit. Unë jam shumë larg negativitetit. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua më pëlqen çdo pjesë e trupit tim. Mua më pëlqen çdo pjesë e trupit tim. Unë mund të shoh bukurinë e vërtetë që e kam. Unë mund të shoh bukurinë e vërtetë që e kam. Unë po e shoh bukurinë që e kam brenda si dhe jashtë. Unë po e shoh bukurinë që e kam brenda si dhe jashtë. Unë kam mendime pozitive për veten e po ashtu edhe për të tjerët. Unë kam mendime pozitive për veten e po ashtu edhe për të tjerët. Unë e vlerësoj veten time çdo ditë. Unë e vlerësoj veten time çdo ditë. Unë kam një mendje, një trup, si dhe një shpirt tërheqës. Unë kam një mendje, një trup, si dhe një shpirt tërheqës. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua më pëlqen personin që shoh në pasqyrë. Mua më pëlqen personin që shoh në pasqyrë. Të ndihem mirë për veten time është pjesë e natyrës sime. Të ndihem mirë për veten time është pjesë e natyrës sime. Unë e meritoj që ta shoh veten si të bukur. Unë e meritoj që ta shoh veten si të bukur. Unë e posedoj fuqinë që të mposhti çdo aspekt negativ që më paraqitet në jetë. Unë e posedoj fuqinë që të mposhti çdo aspekt negativ Unë jam i fuqishëm që të mposhti çdo sfidë në jetë. Unë jam i fuqishëm që të mposhti çdo sfidë në jetë. Unë kam besim në personin që jam duke u bërë. Unë kam besim në personin që jam duke u bërë. Unë kam gjithë forcën dhe vullnetin që më nevojitet në jetë. Unë kam gjithë forcën dhe vullnetin që më nevojitet në jetë. Çdo ditë, unë fokusohem në energjinë time të mbrandshme. Çdo ditë unë fokusohem në energjinë time të mbrendshme. Unë mbroj veten ndaj çdo gjëje që vjen ndaj meje. Unë mbroj veten ndaj çdo gjëje që vjen ndaj meje. Jeta më paraqet rrethana si dhe ngjarje të gëzueshme në jetë. Jeta më paraqet rrethana si dhe ngjarje të gëzueshme në jetë. Energjia ime e mbrendshme bëhet çdo ditë më e fortë. Unë jam i bukur nga çdo aspekt. Unë jam i bukur nga çdo aspekt. Unë e respektoj veten po kjo që jam. Unë e respektoj veten po kjo që jam. Unë ndihem rehat me veten time Unë ndihem rehat me veten time Unë kam besim tek vetja ime Unë kam besim tek vetja ime Unë po e largoj çdo energji negative nga vetja ime Unë po e largoj çdo energji negative nga vetja ime. Unë po e mbushi mendjen time vetëm e vetëm me mendime pozitive. Unë po e mbushi mendjen time Vetëm e vetëm me mendime pozitive. Unë jam duke tërhequr vetëm gjërat e bukura dhe pozitive në jetën time. Unë jam duke tërhequr vetëm gjërat e bukura dhe pozitive në jetën time. Unë jam i shëndoshë dhe i lumtur. Unë jam i shëndosh dhe i lumtur. Unë e dua veten po kështu si jam. Unë e dua veten po kështu si jam. Unë ndjehem rehat në lëkurën time. Unë ndjehem rehat në lëkurën time. Unë jam shumë larg negativitetit. Unë jam shumë larg negativitetit. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua po më pëlqen personi që jam duke u bërë. Mua më pëlqen çdo pjesë e trupit tim. Mua më pëlqen çdo pjesë e trupit tim. Për veten e po ashtu edhe për të tjerët. Unë kam mendime pozitive për veten e po ashtu edhe për të tjerët. Unë e vlerësoj veten time çdo ditë. Unë e vlerësoj vetën time qdo dit. Mua më pëlqen personin që e shoh në pasqyrë. Mua më pëlqen personin që e shoh në pasqyrë. Të ndihem mirë për veten time është pjesë e natyrës sime. Të ndihem mirë për veten time është pjesë e natyrës sime. Unë besoj në veten time 100%. Unë besoj në veten time 100%. Të tjerët mund të shohin po ashtu bukurinë time. se si shkëlqej. Të tjerët mund të shohin po ashtu bukurinë time se si shkëlqej. Unë meritoj që ta shoh veten si të bukur. Unë meritoj që ta shoh veten si të bukur. Unë e posedoj fuqinë që të mposhti çdo aspekt negativ që më paraqitet në jetë. Unë e posedoj fuqinë që të mposhti çdo aspekt negativ që më paraqitet në jetë. Unë i përballem çdo gjëje me dashuri. Unë kam besim në personin që jam duke u bërë. Unë kam besim në personin që jam duke u bërë. Unë kam gjithë forcën dhe vullnetin që më nevojitet në jetë. Unë kam gjithë forcën dhe vullnetin që më nevojitet në jetë. Çdo ditë, unë fokusohem në energjinë time të mbrandshme. Çdo ditë, unë fokusohem në energjinë time të mbrandshme. Unë mbroj veten ndaj çdo gjëje që vjen ndaj meje. Unë mbroj veten ndaj çdo gjëje që vjen ndaj meje. Jeta më paraqet rrethana si dhe ngjarje të gëzueshme në jetë. Jeta më paraqet rrethana si dhe ngjarje të gëzueshme në jetë. Energjia ime e mbrendshme bëhet çdo ditë më e fortë. Energjia ime e mbrendshme bëhet çdo ditë më e fortë. Unë e dua veten si dhe meritoj çdo gjë të mirë në jetën time. Unë e dua veten si dhe meritoj çdo gjë të mirë në jetën time. Unë jam i lindur nga natyra që të jem i fortë. Unë jam i lindur nga natyra që të jem i fortë. Unë e respektoj veten po kjo që jam. Unë e respektoj veten po kjo që jam. Unë kam besim si dhe ndihem i sigurt me çdo pjesë të jetës time. Unë kam besim si dhe ndihem i sigurt me çdo pjesë të jetës time. Bukuria ime është natyrale. Bukuria ime është natyrale. Unë ndihem rahat me veten time. Unë ndihem rahat me veten time. Unë kam besim tek vetja ime. Unë kam besim tek vetja ime.